こんにちは、粟田洋介です。今日はこの猫の絵の描き方を紹介したいと思います。まあ、チャトラの猫の描き方なんですけど、私は絵なんて好きなように描けばいいと思ってるので、どういう風に描いたっていいと思うんですけど、ちょっとした人の描いてる方法を、あ、なるほどと思って自分で取り入れて描いたりすることもあるので、たまにはこういう動画もいいかなと思いました。 私はなるべくシンプルに描きたいと思っているので、この絵もすごいシンプルな方法で描いています。最初はバックグラウンドを作って、その上にこの猫を描いてるって感じです。この猫の描き方もとてもシンプルです。今回はクロミウムオキサイドグリーンという色を使っています。直接キャンバスに絵の具をビーってつけてパレットナイフで伸ばしていきます。 それからこれはフタログリーンという色でパレットナイフでキャンバスの上で色を混ぜていきます この2色のグリーンにローアンバーという色を混ぜましたキャンバスの周りに塗ることによって額がなくても飾った時に見た目が良くなりますこれは筆で塗っていきます 次は猫の絵を描いていくんですが、チャトラといえば全体的にこのイエローオーカーっぽい色の猫が多いと思います。なんですが、イエローオーカー一色だとすごく不自然なので、もう一色、バーンとアンバーという色を足します。この色を足すことによって、ちょっと自然な猫の茶色っぽくなりますね。イエローオーカーがちょっと足りなかったですね。 でそこに白を足しますちょっとこの色じゃ濃すぎる感じがするんですよね私はその時によってイエローウォーカーとバーントアンバー以外の色も混ぜる場合があります書く順番はもう好きなところから書けばいいんですけど今回は体からですね で頭をかくって感じですね書いてる時に全体のバランス構成ですねをちょっと考えますまあ単に今回はど真ん中に書くってだけなんですけどね私はこの猫のお腹とかお尻のあたりが大きいところが好きです耳ですね耳を足すことによって何の絵を描いているか 分かるようになります耳を足すと猫らしくなりますで今度は足ですね私はリアリスティックなことにこだわらないんですが前足っていうのは肩から生えていますよねこういうことをちょっと考えることによってこういった絵から現実味を出すことができるんじゃないかなと思っていますでもわざと変なところから足が生えてる風に描く時もありますけどね と尻尾の位置も背中っていうかねお尻の上に尻尾が生えてるんでそこら辺もちょっと考えたりしています今度は本物の虎猫が来てくれましたね今度は白をちょっと足して薄い部分を描きます例えば口の周りとかですねお腹とか足の先ですねそういうところの色が薄い猫が結構多いです ちょっと自然に見せるために体全体と同じ茶色に白をちょっと足すような感じですね。乾く前にさっさと塗っているのでグラデーションがつけやすいです ちょっと書きづらいので細い筆に取り替えましたこっちのが書きやすいですねこういう細かいところはこの方が書きやすいです あとは目の周りがちょっと薄い色になってるところそれがすごい可愛いなと思います私の初めての猫が私の古い YouTube 動画に出てきてた猫なんですがその猫も目の周りが薄い色になってて初めて見た時そこがすごい可愛いなと思いました初めて見た時じゃなくても可愛いなと思ってましたけどね体全体の色と同じ色にバーントアンバーを 少し足しました。耳のところとか、あと、チャトラのしましまですね、虎模様を描いていきます。 今度は体全体に描いたのと同じ茶色を白で薄い色にしないでそのままの色でさっき描いた虎模様の間にその色で塗っていきますそうすると2色の虎模様ができますそうすることによってちょっとこのリアルじゃない絵にちょっと現実味が出てきます耳の先なんかにもちょこちょこっとつけます そしてカドミウムレッドライト。この色に白とこの体の色をちょっと混ぜて、鼻の色を作ります。ちょっと茶色を混ぜることによって、わざとらしくなくなるんじゃないかと思います。今度はクロミウムオキサイドグリーンとカドミウムイエローライトで目の色を作ります。 私はこの目を先に描いちゃうことも結構多いです。でも今回は最後の方に描いています。今度は細かいところを描いていきます。 耳のところに生えてる毛とか口を描くとだいぶ変わりますねこのアイラインこれを入れる時もあれば入れない時もありますがちょっと虎の模様とかをまあシンプルではありますが細かく描いたのでアイラインを入れた方がバランスがいいような気がします 今度は何も混ぜないフタログリーンでこの黒目の部分を描いていきます黒目っていうかこれは瞳孔ですねこれの形で結構この表情っていうのが変わったりします シンプルにこうやって重ねてるんですけど違う色を入れることによってちょっと複雑に見えるんじゃないかと思います最後は締めでひげを描きますこ細い線を描くときは私はちょっと水を足しますひげにも混ぜることがあるんですけどちょっと白っぽい色をつけるときに真っ白じゃなくてちょっと違う色と 元の茶色と混ぜたりすることが多いです。最後に目の光を入れて完成です。これ私はこの光を入れる時と入れない時があります。 敗したら直せばいいことですねあと最後は花にもハイライトを入れます最後はサインサインするときは結構水をたくさん混ぜますなんでかっていうとその方が伸びが良くてスラスラ描けるからですいつも早送りで描いていますが 本当はこんなに時間がかかります。ちょっと今日は長い動画になってしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。この絵の形とかデザイン、